坚定不移，我们有能力挫败任何形式的台独分裂行径。第三，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。三月七日下午三时，十三届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会。 邀请国务委员兼外交部长王毅就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问。在记者会上，有媒体记者表示，外界关注到此前美国特朗普政府解除了美台交往限制，也有智库将中美在台湾问题上爆发危机列为全球最高潜在冲突。就此提问，中方怎样看待美国的对台政策？自从蔡英文上台以来。 台湾与大陆的关系就开始转向冷淡，蔡英文当局拒绝承认“九二共识”，也不愿与大陆方面进行建设性的交流，甚至频频对大陆做出挑衅抹黑的行为。大陆方面始终对于台湾保持着克制以及冷静的姿态，两岸关系严峻，主要责任在台湾方面。同时，国台办发言人马晓光此前曾明确的表示过。 当前两岸关系的严峻局面，完全是民进党当局一手造成的。其拒不承认此前两岸双方达成的体现“一个中国”原则的“九二共识”，干扰阻挠两岸交流合作，勾连外部势力不断谋独挑衅，制造两岸关系紧张对立，严重损害两岸同胞切身利益。而目前的台湾当局，仍然是在不断的追随着美国政府的脚步。 甚至大陆方面频频对民进党当局提出警告，民进党当局也仍然视而不见。大肆的向美国购买新型武器。美国新任总统拜登上台后，对于中美关系有了全新的审视。拜登本人甚至公开表示过，认同一个中国原则，表示中国的立场很明确，必须有一个统一的中国。王毅发声，官方发出警告。 国务委员兼外长王毅在一场关于中美关系的论坛中也发表了致辞。在致辞中，王毅对美国方面作出表态，表示中方一贯尊重美国人民的自主选择，无意挑战或取代美国，愿与美国和平共处、共同发展。其表明了中国愿意与美国方面实现和平共处的态度，同时将心比心，中国方面也希望美国。 能够尊重中国的相关核心利益，尊重中国的主权与安全，只有相互的尊重以及谅解，中美关系才能够走得更远、更稳、更好。台湾当局需要意识到，两岸统一是历史的必然趋势，民进党一味的阻拦甚至延缓两岸统一，只是一种逆势的行为，必将被历史的潮流冲击得粉身碎骨。就像国防部发言人吴谦大校正告。 台独分子玩火者必自焚，台独就意味着战争。台湾同胞作为中华儿女的一份子，我们并不乐意见到他们陷入到战火当中。只有和平统一才是最符合两岸人民的共同利益，也能够最大程度的实现两岸同胞的共同福祉。对此，王毅表示，他想特别针对台湾问题强调三点内容。 首先，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是历史和法理事实，也是国际社会的普遍共识。第二，海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。中国政府维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。 我们有能力挫败任何形式的台独分裂行径。王毅最后指出，第三，一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。中国政府在台湾问题上没有妥协余地，没有退让空间。中方敦促美国新一届政府充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，彻底改变上届政府越线。 玩火的危险做法，慎重和妥善处理涉台问题。岛内绿媒报道，罕见三天未记录到解放军进入台湾空域，但今天下午，解放军军机再次进入台湾西南空域，今年累计进入台湾空域达五十五天。台媒罕见隔三天，解放军军机今天下午进入台湾西南空域。根据台湾广播及航迹记录，解放军军机于下午。 十五时十七分，进入台湾西南防空识别区，台湾空军案例执行广播驱离，内容为位于台湾西南空域高度二千米的军机注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离。台湾西南空域粉丝专业记录，解放军军机本月累计进入台湾空域四天。 台军本月广播驱离记录共计六次，二零二一年累计进入台湾空域五十五天。台军广播驱离记录共计一百五十三次。关于解放军军机绕台巡航，东部战区发言人曾指出，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权。 需要采取的必要行动，战区部队有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。